InsyaAllah Azan Azan dulu Ke mana sini? Azan dulu mana? Ke baca salam Itu salam InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله القائل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Utama sekali marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita Segera lakukan segala suruhannya Dan segeralah kita tinggalkan segala larangannya Dan ikutlah sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di setiap sudut hidup kita Semoga kita dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala Di dunia ini dan juga di akhirat nanti Sedang Jumaat yang dimuliai Allah Subhanahu Wa Taala sekalian Sekalian kalau kita ambil perhatian tengok kepada diri kita setiap hari ini banyaknya kita sedar-sedar duk derita berkenaan dengan sengsara dan juga kesusahan diri kita. Yang sebab daripada dosa yang kita lakukan yang kita Allah kepada diri kita hawa nafsu kita dan juga yang kita Allah kepada syaitan kita Allah kepada dunia dengan sebab tu kita sekalian biasa belaka pernah laku dosa dengan tidak ada kecuali dan juga ada setengah daripada kita sedang-sedang duduk itu-itu duduk nak buat dosa lagi wala'iyazubillahi min zalik ingatlah sedang Jumaat bahawasanya dosa adalah seumpama bisa di dalam tubuh kita Kalaulah kita tak buai dia, dia akan semakin hari semakin tambah wi kemudaratan kepada diri kita. Dengan sebab setiap benda yang Allah Subhanahu Wa Taala jadi di dalam dunia ni, ia ya adanya apa tu? Sebab dan juga akibat. Sebab yang kita buat dan juga akibat yang akan datang selepas pada kita melakukan dosa dan juga maksiat. Sama ada akibat itu datang di dalam dunia ni ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan timpa kepada kita di akhirat di akhirat nanti. Dengan sebab tu kita kena ambil titik berat ha, apa ni di atas dosa yang kita lakukan. Lebih daripada harta benda, lebih daripada makanan kepada keluarga. Sebab dosa ni lah kita ha, nak berjaya ataupun dapat membawa kita ha, kepada syurga ataupun kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah kita tanpa dosa maka dimasukkilah kita ke dalam syurga Allah dengan sebab tu setiap Jumaat di dalam kitab Ibn Qayyim rahimahullah dia sebut beberapa sebab dosa yang bui kesan di dalam hidup kita dan juga kepada ahli keluarga kita di antaranya dosa buat menjadi sebab hidup kita tu di dalam kehinaan sedang Jumaat kita sedang-sedang usaha dalam hidup kita pakai pakai pakaian yang baru pakaian yang baik kita bina rumah-rumah yang baru kita beri beli kenderaan yang comel-comel sebab sebabnya kita nak wi mulia di mata kaca orang juga tapi kadang-kadang buat wi kita tu rasa hina diri kita wal ayazubillahi min dengan sebab dosa dosa yang kita lakukan kita nak cek tengok apabila kita masuk dekat-dekat dengan orang kita masuk hampir dengan orang-orang yang beriman, kita tak berani tengok mata. Kita tak berani suruh muka dengan sebabnya amalan kita dan juga dosa yang kita lakukan tu banyak. Amalan kita dan amalan yang baik itu kurang. Subhanallah. Dengan sebab tu kita kena tengok Allah Subhanahu Wa Taala sangat ambil titik berat di atas dosa kita. Nabi kata, ju'ila zullu was-sigharu 'ala man khalafa amri. Hadis diriwayat oleh Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala akan jadi seorang hamba yang melaku dosa tu jadi lekeh jadi rendah hidup dia jadi hina jadi halah kecil diri dia dengan sebab dia dia melampaui batas di atas urusan Allah Subhanahu wa taala dan juga kesan yang keduanya ialah buat we jadi rezeki kita itu tidak ada keberkatan. Waktu jadi rezeki kita itu ada kesekatan dan juga cegah daripada rezeki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yahrum ar-rizqa bizambi yusibuhu." Seorang manusia akan mencegah rezeki kepada dia daripada dosa yang dia lakukan. Dengan sebab dosa kita lakukan, Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala buat jadi ada sekatnya rezeki kita. Tidak ada barakah rezeki kita. Kerja banyak, boleh hasilnya banyak tapi rasa tak cukup situ dengan sebab tidak ada barakah. Dan juga rezeki kadang-kadang kita ada punya harta wang, kita ada duit tapi tidak ada kesenangan dan juga kebahagiaan di dalam hati kita dengan sebab rezeki kita tidak barakah. Sudah Jumaat, rezeki ini bukan hanya duit ataupun mata benda saja. Bahkan anak pinak kita adalah rezeki. Dan juga kesehatan di kita adalah rezeki. Kita nak kedak kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada kita 5 juta seorang. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala wi pula 5 menyakit, menyakit kecil manis, menyakit darah tinggi. Kita nak kedak? Kita nak. Nak dak? Tak ada pian nak lagu tu sebabnya kalau kita boleh pun tak ada boleh guna tidak ada kesenangan dan juga tidak ada kebahagiaan dengan sebab itulah rezeki ni kadang-kadang ada sekatnya daripada dosa maksiat yang kita lakukan dan bukan daripada dosa individu seorang tak peribadi buat tak kadang-kadang keluarga kita salah seorang daripada keluarga kita buat buat menjadi adanya kesal-kesal di dalam keluarga kita dengan sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi pesan kepada isteri dia ya, kepada Aisyah dia kata iyyaki wal muhaqqarati dzunub Aisyah amatilah awasilah jaga-jaga baik-baik daripada dosa kecil dosa halus yang kamu melakukan kadang-kadang kita rasa kata tak apa kita mupak star tadi kita uh, boleh tobat ataupun kita uh, kecek bahau tak apa tadi kita nak nak uh, apa ni istighfar pula jangan kita rasa cuai kepada diri kita sendiri. Kerana dosa kecil kadang-kadang buat buih akibat di dalam hidup kita. Kita kira lagu ni mudah-mudah sedar Jumat yang dimulai ya Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalulah kita mupak sekali Allah Subhanahu Wa Taala potong duit kita 5000 kok dalam banci kita. Kita nak ke tak? Ataupun kalulah kita buat baik satu kali Allah Subhanahu Wa Taala tambah dalam banci kita 5000 kok. Kita nak ke tak? Kita nak lagu tu. Tapi kalau buat dosa, kena potong kita tak buat. Tapi dosa yang tak nampak tengok. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala wi kesan kepada kita kalau kita buat satu maksiat, wi jadi hitam muka kita. Kita tak buat dah. Dah, kita tak buat dah. Dengan sebabnya kita tak nampak tengok wala ya zubillah. Sedar Jumaat yang dirahmati Allah. Kesan yang ketiganya ialah buat wi jadi ilmu kita tu uh, tidak dap, apa ya? pehe ilmu payah dapat ilmu kita perhati di atas diri kita kadang-kadang kita usahanya belajar berapa lama kita belajar daripada berapa umur kita sehingga kepada berapa puluh yang ada puluh tujuh puluh tapi tidak ada perbezaan kepada diri kita tidak tambahnya amalan-amalan yang baik amalan-amalan yang soleh dalam diri kita dengan sebab apa? dengan sebab adanya dosa kita tak laku pada masa yang sama dengan sebab tu ilmu kita tidak tambah Rebah ke ilmu tu adalah anak kunci bagi segala kebaikan Nabi kata. Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Bagi siapa Allah SWT nak wui kebaikan kepada dia. Nasyaya Allah SWT wui dia tu pahal urusan agama dan juga ilmu-ilmu bersakut paut dengan agama. Sebab tu ilmu adalah anak kunci. Tapi ngaji dah tapi jadi tak lagi. Kita kena mari tengok insah diri kita apanya sebab. Dengan sebab tu satu kali berlaku, berlaku kepada Imam Syafi'i. Qalla hifzihi amma kana alaihi. Satu riwayat dalam kitab dia, dalam dewa dia. Satu kali Imam Syafi'i dia kata, ingat teh dia tu tupu. Ingat ingat teh dia tu lemah. Di dalam nak, nak hafal-hafal ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Imam Syafi'i ni ingat teh dia sangat kuat. Kalulah dia baca surat, dia kena ambil katak sebelah ni. Sebab kalau tertengok ia ya ingat. Ingat tak ia ya kuat. Tapi satu kali baca tak masuk. Orang ingat dah pun murajaah tak boleh. Tak mari. Maka ia kata syakautu ila waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa a'lamani bi anna ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Ya ya gi ngadu kepada apa tu atuk guru dia namanya Waqi'. Dia kata apa ni? hafazah dia ni sangat lemah susahnya nak ingat maka tok guru dia pesan kepada dia fa arsyadani ila tarkil maasi kamu kena tinggal maksiat kamu kena tinggal maksiat dengan sebab maksiat ah, dengan sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya dan cahaya tu dia tak akan datang kepada orang yang buat maksiat seolah kata rimusai dengan apa tu dengan ayat dia tak boleh duduk legut tu lah kalau ada ayat lah legut ayat ada musa habis ayat lagu tu lah amal salih tak duduk dengan maksiat dengan sebab tu satu kesalahan je yang imam syafi'i kita laku tertengok aura aretina tertengok aura aretina dengan sebab tu kita jangan rasa sedah hati kadang-kadang kita rasa kata apa orang ni ni dia selalu duduk di dalam maksiat lalu duduk buat dosa yang nampaknya dengan mata kepala tapi tidak ada kesihatan dalam hidup dia kita rasa lagu tu ulama salafus salih yang kata rena sebenarnya ya Allah akibat kepada dia lebih pada orang lain lagi kerana Allah subhanahu wa ta'ala buat perasaan halawatul iman dalam diri dia dan juga tidak ada perasaan rasa tagih kepada benda yang kebaikan tu ya Allah subhanahu wa ta'ala wi akibat kepada dia kerana Nabi kata dalam satu hadis kudusi inna nazrata sahmun min sihamis syaitan al marju kalulah mata kita ni kita tengok suatu benda yang tidak ba tidak baik suatu yang jadi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nascaya hati kita tu seperti mana dipanah oleh syaitan yang bawa kepada kita tu cenderung kepada kita tu buat maksiat kepada Allah SWT Taala ah, ah, berantai lagi lebih, lebih tambah lagi min zalik. dan juga yang keempat kesel dosa ialah buat jadi diri kita tu lemah tidak ada keselamat keselamatan dalam hidup kita satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia utuh seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqas di peperangan Qudaisiyah Maka Umar hatta satu pucuk surat kepada Sa'ad. Dia kata kena, Wahai Sa'ad, aku berpesan kepada kamu dan juga siapa yang sertai dengan kamu. Hadaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana takwa itulah adalah punca sebab yang kamu dapat menengah di atas musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga aku berpesan kepada kamu dan juga siapa yang sertai dengan kamu. Hadaklah kamu takut kepada maksiat. Kerana maksiat ni sebab menjadi mengkalahkan tentera Islam kepada uh, apa ni kepada seterunya wal iazubillah min zalik kalau kita tengok sahabat yang nabi jamin masuk syurga kalau dia buat dosa akan membawa kepada dia tu lemah diri dan juga kalah kepada suruh Allah Subhanahu wa taala apakah lagi kita ni amalan tak setara dengan sahabat kalau kita buat dosa setara mana kita wal iazubillah sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Akhirnya yang kita sempat masa pada hari ini kesal dosa yang akhir yang kelima yang kita nak sebut ialah waktu jadi hidup kita terasa sempit. Tuhan kata wa man ya'shu an zikri fa innalahu ma'ishatan dhanka. Bagi siapa yang paling tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengaji, tidak mempelajari, tidak beramal, tidak buat amalan-amalan yang soleh, tidak membaca Al-Quran, hidup dia sempit. Hidup raya, hidup dia rasa sempit. Dengan sebab tu, kalau dia tengok kepada keluarga dia, walaupun anak boleh kerepak pun, dia tidak ada rasa kesenangan dalam hati. Dengan sebab anak tak semaya. Boleh kerepak anak tak semaya, senang hati kita, tak senang hati. Dan juga pucuk-pucuknya, wakwi kita tak senang hati, kita tengok tengok kepada keluarga kita, tidak duduk di jalan Allah SWT. Pakai pakaian yang bertalanya, bogek, dan juga berbuka aurat. Kita tak suka lagu tu. Sebabnya, anak kita tu bertanya bogeh kerananya harta benda kita yang kita dapat mari itu tidak halal jalannya yang haram yang Allah SWT lari Tuhan kata falamma zaqa syajarata badat lahumu sawatuhuma tengok kepada Siti Hawa juga ada kita apabila ia kecak aja makan buah khuldi yang dilangit oleh Allah Subhanahu maka baju dia terpecah pakaian syurga sestera yang dia pakai dalam syurga terpecah begitu juga ahli keluarga kita kalau harta benda yang kita dapat tu tidak barakat dan juga tidak daripada jalan-jalan yang halal maka terpecahlah berbogailah anak-anak kita dengan sebab dosa yang kita lakukan itulah pada hari ini supaya saya pesan kepada diri dia, saya sendiri dan juga para jemaah sekalian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawidu amri ilallah. Inna Allah basirun bil ibad. Alhamdulillahi wa kafa Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa Wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة